Сьогодні одна з проблем українських пасік це е, проблема перекачування меду. Тому що пасіки укрупняються, меду виробляють більше. Торгова тара це 200-літрова бочка. Заповняти її є певною проблемою. Переливати з відер, з іншої тари, перекачувати з медогонки Е, поки що немає такого обладнання, не випускається серійно в Україні для полегшення праці пасічників. Е, тому наш кооператив зайнявся вирішенням цієї проблеми і ми випробовуємо кілька видів насосів для перекачування меду. Замовили ці насоси провідним провідникам в Україні, а також за кордоном. І сьогодні я вам демонструю німецький імпелерний насос для, е, саме для в'язких харчових продуктів. Е, паспортна продуктивність для рідкого продукту 30 літрів на хвилину. Для меду буде дещо нижча і залежатиме від густини самого продукту. Насос ми оснастили українським двигуном е, полтавського виробництва 1 кВт потужністю 3000 обертів на хвилину. Зараз я запущу насос і ви побачите, як можна перекачати з відра мед на висоту 200-літрової е, бочки. Друге відро поставимо на стіл і е, продемонструємо роботу цього насосу. Вмикаю. Як бачите, приблизно за 2 хвилини ми перекачали орієнтовно 15 літрів меду. Мед е, розтоплений, е, свіжого немає, на жаль, у цю пору, але, як бачите, досить е, пристойної густини, аналогічний, тому що ми перекачуємо медолонки. Дякую за увагу.